gente Mas poderosa zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira. Brasil. Vão cuidar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não tem mais Índias falando. nova gente brasileira. Alô Brasil!